हेलो सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता ब्रेन्डहरू युट्युब च्यानल गोर्खे अनलाइन सर्भिसमा हार्दिक स्वागत छ र तपाईँहरू डिबीको रिजल्ट हेर्नलाई एकदमै तम्त्याएर बस्नुभएको होला तर यो आजै नौ पैँतालिसदेखि खुलेको हो रातिको नेपालमा अनि विश्वभरिबाट लाखौँ करोडौँ नै होला लाखौँ त पक्कै नै हुन्छ लाखौँले चाहिँ एकैचोटि यो सिस्टमलाई चाहिँ चेक गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टमै ह्याङ भएको छ त्यस कारणले तपाईँहरू अतालिनु पर्दैन अब अरू साइडहरू सबै सुई सुई खुल्छ होइन तर यही डिबी चेक गर्ने साइट मात्रै चाहिँ खुलिरहेको नि यो चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै युजर्सहरूले एकैचोटि यो सिस्टमलाई लगइन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो त्यस कारणले अब आजै चेक गर्न सम्भव भएन भने पनि भोलि पर्सि अब अब लगभग एक वर्षसम्म नै यो रिजल्ट हेर्न पाइहाल्छ तर त्यति ढिलो हेरेर चाहिँ भएन कम्तीमा अब महिना दिनभित्र हेर्दा पनि केही फरक पर्दैन अब आज खुलेन भने पनि आरामले तपाईँहरू सुत्नुहोस् भोलि पर्सि निको पर्सितिर आरामले चेक गर्दा केही पनि फरक पर्दैन है त ल यहाँ सबैलाई शुभकामना